ну что, пытаемся второй раз закинуться. Вчера не вышло, сегодня выйдет. Ідемо хащами якимись. Сейчас лэп пересечем. И дальше по лесу. Фу. Всем хорошего настроения. вдоль этих лэп нам идти еще хер знает куда. Вон туда. Долго-долго и счастливо. Как сказали бы некоторые люди, какова красота. Жесть. Кстати, я зуб потерял он у меня выпал нахер. Ну ничего, я, я ожидал этого. Все нормально. Оставайтесь на связи. Видишь суслика? Нет. А он есть. Где косуля убежала? Какие должны быть елочки? Дикие елочки. Пушистые не тронутые никем. Все, пошли мы на дугу. Немножко говнеца. Может туда сбоку. Нормально. Ну да. А куда он свернул, ебать, смотри. Да прямо и поехал, хер его знает. Может за лесом вот эти грузовики. А потом эти елочки поедут на дрова. Но хочу вас успокоить. Здесь фона нет совсем. Так что можно из них и строить, и топить хату. И вот мы дожили до того, когда мне стало жарко. Я вот подразделся. А вдоль всей этой хрени нам еще идти весь день, пока не пройдем дугу. И где-то за дугой привал. И будем входить в Припять.